बसमीम् अल्लाम वरहमल वबरक उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत होंगे तो फ्रेंड्स आज की वीडियो है फ्री इंटरनेट और फ्री बैलेंस के मुतालिक तो आप देख रहे हैं एल पैक और यूट्यूब चैनल तो चले शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा अक्सर ऐसा होता है कि हमारे माइंड में आ जाता है कि चले यार आज फ्री इंटरनेट के मज़े उठते हैं और हम क्या करते हैं कि यूट्यूब को करते हैं ऊपर और वहाँ पर फ्री इंटरनेट रिलेटेड वीडियोज़ को सर्च करते हैं उनमें अक्सर वीडियोस हमें अस्सी जी इंटरनेट फ्री मुहैया करती हैं और कुछ वीडियोस हमें बत्तीस जी इंटरनेट फ्री मुहैया करती है और कुछ वीडियोस हमें पंद्रह या बीस जी जो है बहुत ही कम कीमत में इंटरनेट मुहैया करती हैं और कुछ वीडियोस में तो ऐसा भी मिलता है कि unlimited free internet for one month तो हम भी चले खुश हो जाते हैं कि चले हमारी खुशहाल लाइफ का सफ़र शुरू होने वाला है कि अब हमें पूरे महीने के लिए जो है इंटरनेट पैकेज नहीं लगाना पड़ेगा और हम क्या करते हैं उस वीडियो पर कर देते हैं क्लिक एक या दो मिनट तक वीडियोज़ को देखा जाता है और फिर हमें वहाँ से कुछ नहीं मिलता तो हम चले जाते हैं कमेंट्स में वहाँ पर जो कमेंट्स होते हैं उनको रीड करने का भी अपना ही मज़ा होता है क्योंकि जिस भाई ने भी वहाँ पर गाली को कमेंट किया होता है उसने काफ़ी दस बड़ा मसाले लगाकर गाली को कमेंट किया होता है चले इतना हक तो बंद ही अगर फेक वीडियो हो तो लेकिन असल में कसूर हमारा ही होता है जब हम इस तरह की वीडियो देखते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये फेक वीडियो नहीं बल्कि फेंका और इसमें सिर्फ फेंकी गई होगी चले खैर ये तमाम नेटवर्क की जो है ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं आप इन पर विज़िट कर लिया करें जब आपका मन करे कि फ्री इंटरनेट के मज़े लूटने हैं तो इन वेबसाइट्स पर विज़िट करके अगर आपको 2000 3000 जीबी जो फ्री इंटरनेट मिल जाए तो इस्तेमाल कर लिया करें अदरवाइज़ उसी में गुजारा करें जो आप ऑलरेडी यूज़ करते हैं रही बात वीपीएन की तो वीपीएन भी कनेक्ट होता है आपके पैकेज से आपके इंटरनेट पैकेज से जब तक आपके इंटरनेट पैकेज है तब तक वीपीएन का पैकेज जैसे ही आपका पैकेज ख़त्म हो जाता है वीपीएन का पैकेज भी ख़त्म हो जाता है तो इन पर भरोसा नहीं करना यार अच्छी बात नहीं है और ये बात व्हाट्सएप और फेसबुक की तो ये तो लोग आप लोग भी इस्तेमाल करते होंगे और वैसे भी जो है तमाम नेटवर्क पर ये फ्री मिल जाती है आमतौर पर आजकल तो मैं उन भाइयों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि यार अगर आप इस तरह की कोई वीडियो बनाते भी हैं तो लोगों को मद्देनज़र रख कर बनाया करें सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए बनाया करें वैसे भी 2000-3000 व्यू से आपका कुछ होने वाला तो है नहीं ये तो बात आप लोग भी जानते होंगे तो चले खैर भाइयों ये तमाम जो है फेक है रोज़ बरोज़ इस तरह के पैकेजेस नहीं आते ये सिर्फ जो है बस ऐसे ही फेंकी गई होती हैं और अगर आप फिर भी इस तरह की वीडियोस देखते हैं तो जस्ट इन्जॉय किया करें गालियाँ मत निकाला करें इससे आपका ही नुकसान है उनका कुछ नहीं जाने वाला तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और घंटे पर क्लिक कीजिए किसी भी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए खुदा हाफिज़ पाकिस्तान